दोस्तों कहते तो मन की एकाग्रता अगर मन हमारे मन हमारा एक चित्त होगा एक मन होगा तब हम अपने मन की एकाग्रता को शांत कर सकते हैं मन जो है ग्रंथों में धर्म के एक मन को बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है लेकिन सूत्र निर्मल जो है हम मानवीय विकास को उत्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं इसलिए उनका विपरीत स्तर चंचल मुस्कुराते हुए उस संस्कारों के वह कुसंगित मन को पतन और परामय को ही चंचलता बन जाती है चंचलता मन का सबसे बड़ा स्वभाव है धन किसी एक विषय का केंद्रित नहीं बन जाता इसलिए की एक एकाग्रता करना हमारे लिए बहुत एक धर्म है जो समय समय पर इसे प्रेरित करते रहते हैं वो विचलित भी करते रहते हैं इसलिए संस्कारों को हटाकर मन में एकाग्रता और मन की मन को चित्तता के लिए अपने एक भाव बनाकर हम अपने मन को एक बना सकते हैं भावनाओं को मन में एकाग्र कर दिया जाए और मन को चाहे मन अपने इधर न हो न उधर हो यह जितना भी भागे पर उसे लक्ष्य योजना रूप में सुप्रयोग बार बार एकाग्रचित करना चाहिए इसके लिए सिवाय जो ओम नमः शिवाय विचार भावनाएं मन में उठें उनकी ध्यान देना यदि धीरे धीरे विशिष्ट लक्ष्य में चिंतन अभ्यास अभ्यास को धर्म करो तथा पवित्रता चिंतन मनन अभ्यास की अशुद्ध प्रवृत्तियों के कारण संस्कार छीण हो जाता है जो मन में शुद्धि निर्बल भाव उत्पन्न होते हैं उससे ही अभ्यक्ति में निखार आता है इसलिए मन को मन की जो सकारा नकारात्मक ऊर्जा है वो उसको निकालें और मन की सका सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक है कि पवित्र और उत्कृष्ट विचार को हम अपने मन में अच्छी तरह बनाए योजना बनाए कि हमारे लिए योजना उसी के पवित्र मन की एकाग्रता है और अपने मन को इन दोनों में माध्यम की चंचलता विराम दें जिससे कि हमारा मन से स्थिति शुद्ध हो हो और मन एकाग्रचित में हो इसलिए हम अपने मन को एकाग्रचित रखकर अपने ध्यान में रखें और मन शांत करके हमारा मन एकाग्रचित हो सकता है इसलिए आपको दोस्तों ने एका मन एकाग्रचित का पॉइंट बताया अगर अच्छा लगा तो लाइक करें मैंने